tolong di share dan dibagikan jangan lupa di subscribe juga jika menurut kalian videoku bermanfaat tolong bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video dari saya Daif Tita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hamnan kasiron taiban barakan fi Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'da bainal masyriq wal maghrib Allahumma nakini min khatayaya kama naqal abidu min Allahumma gsilni min ya bisa diwalam iwal barat ini adalah doa tita surat fardu yang saya laksanakan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasyira subhanallahi bukrata wasilah wajah tu wajah lilladhi fatra samawati wal ard nifa muslimu wa mana minal musrikin inna surati wa nusuki wa miyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidalika umirtu wa minal muslimin ini doa ibtidah salat tahajud dua hadis jadi satu ini ini yang saya laksanakan. Saya ingin bertanya pada antum semua, banyakkan mana melakukan dosa pada waktu bangun tidur atau dari subuh sampai isya? Ini wajah tu wajah lilladhi fatra samawati wal ardu hanifa muslima wa ma'ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidalika umirtu wa minal muslimin sebenarnya ini doa korban coba cek deh di internet hadisnya karena tidak mungkin semua orang punya kitab hadis tentang korban Rasulullah juga telah memberi teladan bagaimana cara berkurban dalam hadis riwayat Ibnu Majah silakan baca sama kalian dan cek saja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 mungkin sekian dulu dari saya wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh